Hallo liebe Mitglieder, das ist das Video Nummer 3 in der Erklärungsreihe, wie die Vollversammlung funktioniert. Im letzten Video haben wir ähm, festgestellt, wie die Berichte funktionieren und wie wir über das vergangene Geschäftsjahr diskutieren können. Im Anschluss daran folgt die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstandes bedeutet, dass ihr das, was der Vorstand im vergangenen Jahr getan hat, billigt und dass ihr ähm, euch einverstanden erklärt, dass das im Sinne der Satzung war. Das bedeutet nicht, dass ihr mit jeder einzelnen Entscheidung des Vorstands hundertprozentig zufrieden sein müsst. Ähm, und eine Nichtentlastung kann tatsächlich auch schwerwiegende Folgen für den Vorstand haben. Das bedeutet nämlich, dass wir persönlich ähm, haftbar sind für die Entscheidung, die wir getroffen haben. Aus dem Grund ist diese Entlastung wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr einen triftigen Grund habt, und triftige Gründe wäre sowas wie ähm, Bereicherung durch Vereinsgelder oder wirklich schwerwiegende Sachen, wenn ihr also einen triftigen Grund seht, uns nicht zu entlasten, dann würde ich euch auch sehr stark bitten, das im Vorfeld mit uns zu kommunizieren. Ähm, wenn ihr den Vorstand dann entlastet hat, habt, wird also alle Verantwortung des Handelns des Vorstandes auf den Verein übergehen. Wenn also irgendwelche Schadensersatzanforderungen kommen, dann muss keiner vom Vorstand persönlich dafür haften, sondern man verhaftet im Zweifelsfall das Vereinsvermögen. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig für uns. So viel zur Entlastung des Vorstandes. Im nächsten Video geht es dann um die neue Wahl des neuen Vorstandes.